As you've seen before, you've copied, and I just want to teach formas to my Players. Okay, so we're going to see now five different ways on how to lose your marker. ¿Por qué empezamos así? Why is this the first image that we see? Something is wrong. Recepción con giro. So here we receive the ball and we turn around. Esa es, voy al encuentro de la pelota, recepción okay, y giro, so I go, I go quedo de frente, ball, encuentro so el entrelínea, doy el pase final de más cerca. And then I kick the ball forward into the box. Rece Once again, recepción here, con giro, do, me, pass, quedo, me, doy vuelta, receive, el pase final lo doy de más cerca. And then the final kick, it's ah, a, a short one. So stop here, please. Vamos, acá se da una pared, un desdoble no aprovechado. el lateral, el jugador de la derecha, desmarca, no para el que la tiene, para el que la va a recibir. Uh, uh, ¿Me siguen lo que le quiero decir? no se usa, ¿no? recepción girada, control y uh, el ataque llega a ese lugar. Esto es recepción perfilado con la recepción ya uh, queda de frente, va, eliminando líneas. Game, so Ve como con la recepción, con un toque, queda de frente. el juego ya es otro. Uh, Entonces, es muy importante. Entonces, acá hay una ejercitación muy simple que reproduce lo que vi. Voy al encuentro de la pelota. What we've just seen. So I go running Ahora, watch the ball. El pase es más largo. Eh, this is a, larger Ahora el, el, en el próximo el descenso es en diagonal en vez de recto. And here we see it instead of straight line, it's in a y esto line. con un toque paso a quedar de frente. And es un ejercicio. Way, it's just Muy one simple. of the exercises that I tend to, to do with my players. This is another one. Pase corto. So here, uh, uh, short pass. Recepción y giro. Receive the ball. turn around. Pase más largo. Here a longer shot. Recepción y giro. Once again, he receives the ball, eh, ah, turns around. Ve que la pelota salta, ¿ve? En vez de And here you see that the ball, en diagonal, the ball is bouncing de around recto. instead of going straight Recepción over perfilado. the grass. Todo esto tiene valor so this kind of exercises, está la pelota. are really valuable le dar on how to circulate the, the, the La segunda forma de desmarcación. Okay, the second way. La recepción a la espalda del rival. Cuando, cuanto más cerca está el rival de uno, so if ese es el mensaje de que la pelota hay que eh, recibirla if por detrás very de close eh, to the opponent, like we see here. el rival cerca, el rival yendo hacia mí. And eh, we see the opponent. He is really going after me, and then I kick it forward. Busco la espalda. looking uh, Ese jugador es de marca, un especialista en desmarcación. Busca la espalda. Después ahí empieza porque esto tiene un sinfín de normas. Yo tengo que hacer un movimiento previo para llevar al defensa a un lugar desde donde a él le resulte más incómodo ir uh, hacia donde yo ya decidí que voy a ir. Por eso el juego asociado, que parece que no tiene normas, tiene infinidad de normas que uno debe enseñarle a un jugador, copiando de los que lo hacen bien, ¿eh? no inventando nada, uno, copiando. Entonces ahí la compresión So here we see that the whole field is like being compressed, so reduced un space. simple, and this is very simple exercise. so al I defensa a un lugar donde a él no le gusta ir y a mí me resulta más cómodo area, ir. And I try to get el, into el an area he doesn't like, where he doesn't feel libero. Uh, at home. So this is how Acá, I do this retrocedía, ahora estoy, eh, estoy de frente. And now I am looking at what's going on, and beforehand Cuanto I was más cerca, with my indica back que at the Entonces esto es lo mismo que gambetear, pero a través del juego asociado. Ahora es con marca. so this is like, uh, saco a la marca. Together. So here we have la marca marker. necesita de mí para reaccionar. Of course, uh, no, no my se entera hasta que uh, no sabe que yo voy a hacer tal cosa. To be able to react, so he has to wait to see what I'm going to do. Entonces acá está el ejercicio, pase previo, And here's another tiempos, exercise. Freno, We have here the different velocities. La famosa pausa para desmarcar. So, uh, eh, los tiempos que the, exige the, la asociación no son, you, tiempos, have eh, the ball, eh, then you stop, eh, and then you just turn around. whatever you want. son tiempos que se pueden aprender. So, you can cuando really picar, teach cuando alargar, how to do, on how to break, and how to stop, on how to move, cómo se hace el how you can final. try to distract the, the, the opponent, to make him think you're going to do something else. Ahí, claro que hay un hay tanta exigencia de precisión en la ejercitación que la ejercitación tiene un, un, condimento añadido. Claro que es mucho más fácil y mucho más lindo, te doy una pelota y patea al Pero tratar de que se parezca al juego lo más posible Recepción al costado de rival. Miren, yo les decía, esta es la acción típica del uh, contraataque. Cuando hay contraataque, los defensas se cierran y uno debe saber picar sin poder poder ganar eh, espalda. Defenders Entonces, are really eh, closing eh, together. Yo les, le llamamos eh, pase pasillo. That's what we try to Desmarco call eh, alejándome as, like rival, you go into no like, a, like, like, a, like a corridor. Me alejo del rival, so I'm going tratando de que el desplazamiento transversal no le permita alcanzarme. Mírelo ahí. Mire, esto es un. Exactamente, yo lo aprendí uh, viendo acciones de este tipo. Vuelvo un poquito para atrás. Mire cómo el 9 hace así para que el defensa le cubra el pase a la espalda. Y cuando se dio cuenta que no le puede picar la espalda, le recompone el movimiento y le arma un pasillo para que le dé un pase para que la diagonal defensiva no pueda llegar. Fíjese. Mire, uh, uh, mire cómo es una muestra lo que hace. estamos tardando de, de que haga caso el jugador. And basically there's like a, small technical problem and I'm trying to get my player to do what I want him to do. Okay, here we are once again. Fíjese porque es muy interesante para mí, ¿no? So look, uh, this is for me very interesting. Correr. Let it run. No lo vimos. ¿Es una dificultad mostrarlo, digo? Si es una dificultad, sigamos. Does it work? Yeah? <clears throat> Mire, eh. ve cómo hace un cambio de paso. Okay, now yeah, here you can see that he changes sí. to the other side. Ve, hay espacios libres se cierran, se comprimen. el pase tiene que neutralizar el desplazamiento, porque el rival te está invitando a que vos lleves la pelota para afuera. Eh, Ahora, si vos, en vez de dar un pase a un jugador detenido, hace una línea imaginaria, la pelota pasa por encima de la línea imaginaria y yo paso en velocidad y me llevo la pelota, ya no me alcanza, ya el cierre no alcanza. Fíjese acá cómo se escapa, ve cómo se escapa de la marca, en vez de buscarle la espalda, se, se escapa de la marca getting away, and he's getting away from the marker. No, no, falta, falta Diego. Eh, Diego, la desmarcación. Eh, we que... are missing one other element. Contra anticipo. No, bueno, pero no terminó con el otro, digo. Los ejercicios no los mostró. so one exercise that wasn't shown. Entonces, fíjese el ejercicio. So here we have Le apunta la marca y pasa encima de la línea imaginaria. He goes over Le apunta la marca y pasa encima de la línea imaginaria. Once again, he goes over Ahora, imaginary fíjese, siga con, eso. Watch the following. Fíjese, cuando le apunta le apunta la marca, el defensor tiende a cerrar porque al apuntar a la eh, marca le quiere ganar la espalda. Eh, entonces él cierra para que no le gane la espalda. Y entonces le abre el pasillo de eh, paz y no llega. Ese es el sentido de la demarcación. y después el ejercicio que es una reproducción. Ve, ahí no le puedes picar a la espalda porque no hay, está cerrado. y después el ejercicio que siempre es una reproducción to the area behind his back. And here Ahora, we claro, see it. Hay, hay, exigencia de precisión. Uh, you need to be eh, very eh, si le va a pegar con la cara interna, ahí le pegó con la cara interna, el pase es lento y la jugada se retrasa, llegó antes el jugador, llegó Este movimiento es muy interior, demasiado uh, interior, entonces no está está muy angulado, no, no tiene velocidad. Pero bueno, esas son todas uh, las, ideas, los recursos para que el jugador aprenda a desmarcar. Y este es yo le llamo el pase al rival. es un pase muy de Messi. it's, a very messy move. Vos le apuntás al rival eh, Y, sucede el contraanticipo. So que es eliminar al jugador yendo en sentido contrario. This is like a pass to the defender. Entonces, yo he visto tantas desmarcaciones. And of course, I've seen hundreds and hundreds of those y no he visto otra moves, diferente a estas cinco que estoy diciendo. And I've only seen y, y he different ways, like in my de, little de list before, on how to lose your marker. Pero no mostró lo otro, Diego. But Diego, <laughs> there's still one missing. es un pase al rival. So here, uno contra Uh, once again, a pass to the, to van the los dos opponent. a la misma pelota. They anticipate, both go to fetch the, the same ball. Eh, y este es el, el último pase, que es el que hablábamos And antes. This is the ¿no? last one, the Yo, one I was están en la misma línea. So they are on the same line. Y el jugador sale. And then the player de esa posición de espalda. Leaves that position uh, with his back. Se da vuelta. Towards what's Por then he turns around and then Sale de la posición de espalda, por eso le decía que es la pelota propia de los wingers Acá por el centro. Sale de la posición de espalda. Uh, by wingers. Queda perfilado. And this way, y la uh, busca por arriba. Here that he goes Sale de la posición de espalda. queda perfilado. y la busca por arriba. And then he, he kicks it forward. sale de la posición de espalda y la busca por arriba. Entonces esa es una forma de evitar la desmarcación en esa en esa situación. ¿no? Uh, pero que no uh, mostró, uh, la animación la mostró Diego. But Diego, there's still uh, animation missing in my presentation. Sale de la posición de espalda, yeah, contra okay, anticipa el libro, también es And un so poco here eso. The, eh, the sweeper is also anticipating what is going para un lado, para el otro. Nosotros, este es un muy buen recurso para enseñar a hacer el ejercicio, eh, que el jugador us, lo uh, vea. This is a really good tool to, to help the player to see what he has to do, and not just words. Entonces so el now marcador. Here, here he uses the marker, then forward, y fíjense y acá está hecho en la práctica. Entonces el jugador sale de la posición de espalda, siempre un pase inicial. Tiene, con, tiene que ir atrás del marcador y por encima del uh, libero. Ve como ahí, ahí la coordinación es perfecta porque no lo detuvo el pase y squares. Ve, ahí lo está, no lo está haciendo el ejercicio, lo está actuando. El pase es malo. Eso, eh, he's al doing it, hay eh, que eh, vivirlo, incorrectly. no actuarlo. Cuando Eso, el lo actúa, he, el ejercicio he eh, really no, should feel no the exercise and he's not eh, feeling it, he's just este trying tema, to do it.